شهور عدت من بداية الثورة في ناس عايزة تكمل المشوار وفي ناس أيدت وفقدت حماسها وفي ناس كانت متخوفة من الثورة وزاد خوفها بعد ما شافت التدهور والانفلات خلال الفترة دي كان في ظاهرتين مهمين جدا الاتنين عكس بعض بس هما الاتنين بيرسموا احتمالات المستقبل في مصر الظاهرة الأولى وصفها الناس اللي نزلوا ميادين التحرير في ال 18 يوم الأولانيين من الثورة الناس دي رجعت تحكي إنها شافت مصر تانية خالص غير اللي احنا كلنا نعرفها مصر كل واحد فيها بيحاسب على التاني من غير ما يعرف هو مين كل واحد بيعبد ربنا بطريقته والتاني بيحميه الكل عنده نفس الحلم وعنده نفس الهدف ايد في ايد وكتف في كتف الانتماء الشخصي موجود بس مستخبي والظاهر بس هو الانتماء لمصر الظاهرة التانية هي حالة الاستقطاب الشديد اللي سيطرت علينا بعد كده وقسمتنا لألف جماعة وحزب وائتلاف في لحظة انهزمت أجندة الوطن قدام أجندة المجموعة الضيقة ابتدينا نخاف من بعض وابتدى الحلم يتحول لكابوس احنا النهارده في مفترق طرق والسؤال هنمشي في أنه سكه سكه الحلم ولا سكه الكابوس علشان نجاوب على السؤال ده عملنا تجربة صغيرة ودعينا ليها مجموعة مصريين من كل الأطياف استخدمنا فيها طرق من علم اسمه Relationship شيب كوتشنج أو الدعم النفسي للعلاقات الإنسانية هدفنا كان إننا ندور على الحاجات اللي لو عملناها ممكن تحطنا على بداية طريق الحلم وتجنبنا سكة الكابوس أنت ميل 6 إبريل مسيحي قبطي ليبراليين والاخوان المسلمين سياسي اشتراكي شيوعي الاقباط المعتدلين حزب الكنبه ومحسوب عطار السلفي احنا سألنا المصريين دول عن رأيهم في الواقع بتاعنا النهاردة الموضوع الأولاني هو الحصول على مكتسبات من خلال الثورة يعني مع الثورة قلبا وقالبا لجأنا إلى الثورة الثورة ليست الأصل في مطالب ما بتتحققش غير بالثورة بس ما ينفعش ده يبقى الأسلوب في كل حاجة هي حررت الناس لكن أنا مختلف مع تسميتها بثورة واللي كان بيظن أن الثورة دي هي اللي جابت الخراب لا هو كان جاي والموضوع الثاني هو التوجه الديني آه الاتجاه الديني أو كل الحراك اللي حاصل دلوقتي آه حاجة إيجابية جدا إحنا الإسلام بتاعنا من أعظم الديانات ومؤمنه بيه بكل الطرق لكن اللي مش مؤمنه بيه هو تداخل السياسه مع الدين سياسه من الدين ودين من السياسه مش عايزه ان انا ابص الاقي ان الشعائر الدينيه بتفرض عليا بقوه الحاكم والامر ده يعني فطري الاتجاه الديني هو شيء متأصل في المجتمع المصري بمسلميه ومسيحيين مصر دولة فيها مسلمين ومسيحيين وممكن يبقى فيها ملحدين ممكن يبقى فيها بهائيين يعني أنا أفضل إن إحنا نكون كلنا مصريين ويجب آه، بوضوح فصل الدين عن السياسة وليس عن الحياة المصريين مش شكل واحد ولا لون واحد على الوش بنبان مختلفين وكل واحد فينا برأي واتجاه وده جزء من الحقيقة بس مش الحقيقة كلها جزء تاني من الحقيقة بيبان لما بنسأل نفسنا هو ليه كل واحد بيجري في اتجاه والجواب بيكون لأن كل واحد بيبقى معتقد إن الاتجاه ده هيوصله للي هو عاوزه للي بيحلم بيه بس هل يا ترى المصريين أحلامهم لمصر مختلفة كده؟ أحلم بمصر اقتصادها قوي مصر اللي هي بتشتغل بكامل طاقتها تدار مواردها لمصلحة الأغلبية الكاسحة من الناس بتفرض إرادتها السياسية فيها ديمقراطية وفيها تيارات سياسية بتحترم حق الآخرين في آه، في الرأي وفي الاختلاف تفرقة أنت مسيحي ولا مسلم انت لونك ايه انت توجهاتك ايه عدد الفقراء الرهيب اللي في الشارع دوت يقل يبقوا الفقراء اقليه في البلد حلم ان الفقير ياخد حقه مش عايز اشوف الفقر يبقى في تعليم متميز ان يبقى في عداله كل الناس قصاد القانون سواسيه بحلم بحاجتين اساسيتين سياده القانون والعدل لو حصل خلاف بيني وبين آه، آه، رئيس محكمه نبقى قدام القانون واحد لما بنتكلم عن احلامنا اللغه بتتغير والمسافات اللي بيننا بتضيق احنا مختلفين صحيح لكن احلامنا شبه بعضها وده جزء تاني من الحقيقه بس في كمان جزء تالت من الحقيقه بان لما سالنا المصريين دول اذا كانوا مصدقين ان احلامهم ممكن تتحقق مش قادره اشوف المستقبل عامل ازاي لكن حذره يعني انا بطبعي آه، متفائل متفائل بسبب ان في لسه قوه ثوريه يعني في ناس عايزه البلد دي تتصلح متفائل جدا باذن الله لان انا مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى مسيطر على الكون هو طبعا انا متفائل لان احنا عندنا في ايه بتقول لا تخف لاني معك وعيني عليك من اول السنه الى اخرها ومبارك شعب مصر والله انا متفائل يعني آه، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ولا تنفره انا الحمد لله عندي ايمان كبير قوي بربنا ودايما عندي احساس ان ربنا مش هيسيبنا مش خايفه مش خايفه خالص هنا المصريين بيقولوا نفس الكلام وبيجيبوه من نفس الحته الإيمان إيماننا بربنا وإيماننا بنفسنا حقيقة تانية بتجمعنا رغم اختلافنا وبتقربنا من بعض أكتر على الوش بنبان مختلفين لكن لما بنبص جوانا بنلاقي إننا شبه بعض ساعات الحقيقة دي بتتوه مننا وسط زحمة المصالح والجري شمال ويمين والحل احنا لقينا صوت برضه بيطلع من جوانا ممكن يفكرنا لما ننسى وينبهنا لما نبعد احنا سالنا المصريين دول لو مصر اتكلمت على لسانهم هتقول ايه انا من اقدم الحضارات في الدنيا بلد عاشت 7000 سنه ومرت عليها عصور كتير وتجارب ومحن وحروب واحتلال وفترات ازدهار اقتصادي انها محتاجه ترجع مصر العظيمه دي من زمان والطريق لده هو مشاركة الشعب كله مصر شايفة دلوقتي آه، آه، أطياف كتيرة متقسمة متشرذمة وكل واحد بيدور إلى حد ما على مصلحته وفي نفس الوقت عايزة الناس اللي بتطالب بحقوقها تشوف واجباتها يا اتجاهات مختلفة من فضلكم تكاتفوا وحطوا مصلحة مصر فوق اي مصالح شخصيه وفوق اي اتجاهات وفوق اي اعتقادات يا ريت لما نختلف ما نخونش بعض ونقول اللي مشي في السكه دي يبقى هو اللي صح واللي مشيش ده يبقى خان دم الشهداء وشق صف الثوار وباع القضيه و... خلينا دايما ندور على المساحات اللي احنا بنتقابل فيها في مكان لكل واحد مع اختلاف كل حاجه مع كل الاختلافات دين او لون خوفنا ان اللي, هي... اللي هيوصل الاول هو اللي هيفضل قاعد على قاعد على الكرسي لا ولادي او الشعب المصري عرفوا التحرير هقول لولادي وشعبي آه، ما تخافوش آه، ما تخافوش من الحريه ما تخافوش من الشمس اللي طلعت عليكم فجاه ما تخافوش من ان السماء ممتده ملهاش حدود انتوا اتعودتوا تعيشوا في سجن مهما السجن دوت كان ذهبي لشويه منكم آه، انما الطبيعه اللي ربنا خلقها لكم افضل بكتير جدا جدا من السجن اللي انتوا كنتوا عايشين فيه الحقيقه بتختلف حسب احنا بندور عليها فين لو بصينا برانا هنلاقي نفسنا مختلفين لكن لو دورنا جوانا على أحلامنا والحاجات اللي بتجمعنا هنلاقي الاختلاف ده بيقل وصوت مصر هو صمام الأمان وهو الحاجة اللي بتحمينا لو تهنا الصوت ده بينبهنا لأنه خايف علينا وبيأنبنا لأنه بيحبنا وبيفكرنا باللي ساعات بننساه إن المركب واحدة وإننا شركة في الرحلة مهما اختلفنا ساعات لما بنختلف مع حد بنرفض الصوت التاني ده تماما وبنزقه بعيد ونهمشه في التجربة دي احنا بنحاول نسمع الصوت التاني اللي ما بقاش يعجبني ان البلد دلوقتي بقت الظروف آه، الاقتصاديه بتنهار الانطباع الدولي دلوقتي عن مصر ان البلد ما فيهاش استقرار وان فيها قلاقل احنا لو في مطالب سياسيه نحاول ان احنا ندور عليها باليات تانية غير نزول الشارع السلوك بقى اللي ما بيعجبكيش هو ايه ال ال ان كل واحد عايز يفرض رايه ومطالبي انا بس وانا بس اللي صح والباقيين دول يا الا جهله يا الا خونه ممكن يكون في ناس آه، وسط الثوار آه، فعلا آه، متعصبين جدا ومتشددين للدرجه اللي هم في لحظه ما علشان يحموا الثوره بي بيقصوا فيها او بيخونوا اي حد بيختلف معاهم بس هي الفكره ان هي لحظه يعني لحظه فارقه بص احنا في وقت حرب يعني عايز يقول رايه دوت يروح يقوله بعيد انما دلوقتي احنا في وقت حرب وما ينفعش ان انا اسمح بفتنه او فرصه ان حد يجي يشق صفنا الصوت اللي بيقول لك اسكت انت وابعد من هنا بيبان من بره ان هو اسلوب غير مقبول لكن احيانا بيبقى فيه وراه رساله ده مش وقت نقاش ده وقت افعال وفي ظرف معين ده بيبقى الصوت الصح ايه اللي ما بيعجبكش بقى في المقابل في سلوك الناس اللي بيقولوا لكم انتوا ضيعتوا البلد انتوا خاربينها انتوا موديننا في داهيه روحوا بقى آه السلبيه آه ان هو اول حاجه ما تعبش نفسه قوي ان هو يتناقش ويعرف الحاجه الثانيه ان هو غير متحمل المسؤوليه يعني طبعا مش كلهم اكيد آه ممكن يبقى في 2% حقيقه على اساس انه ما فيش اكشن فعلا بتتعمل من من من الناس اللي هي بتقول لا في التحرير يرجعوا لكن احنا بنبص يمكن على جوانب اخرى هم آه، انفصلوا شويه عن الواقع مش قادرين يشوفوا الناس في الحياه اليوميه قطاع كبير جدا جدا من الناس ان هو قد ايه ابتدى يتعب من الوضع اللي موجود دلوقتي صوت تاني يبان من بره سلبي وغير متحمل للمسؤوليه لكن في وراه رساله ما تغرقوش في الثوره وتنسوا هي قامت ليه ده كلام مظبوط طبعا يعني فكره آه، ان ان الناس تنفصل وتبدا آه، تبقى الثورة عبارة عن عقل بلا جسد دي مشكلة كبيرة جدا وممكن الناس تغلط فيها محتاجين نقرب من بعض ونفهم من بعض ونحترم آه، رغبات بعض يعني الثورة قامت علشان الناس النتيجة اللي وصلنا لها إن في ورا كل صوت حكمة وإنه مهما الصوت ده بان غريب ونشاذ في وقت الصوت ده فيه بينبهنا لحاجة مهمة والحل نسمع بعض وندور على الحكمة اللي ورا كل صوت وبعدين ناخد القرار على الخريطة مصر بتبان مساحة واحدة كبيرة وكل المصريين عايشين فيها بس في خريطة تانية لمصر خريطة وهمية خيالية إحنا اللي عملناها الخريطة دي بتقسم مصر لانتماءات واتجاهات مصر الإسلاميين مصر الليبراليين مصر المسيحيين كل مجموعة ليها خصائص مشتركة أولويات تطلعات مخاوف أنا بسمي دي مصر الصغيرة ومصر اللي على الخريطة هي مصر الكبيرة المشكلة انه ساعات الناس بترسم لمصر الصغيرة دي حدود وهمية وبيبصوا على الناس اللي عايشين بره الحدود دي على انهم اغراب مختلفين مع انهم مصريين زيهم في الجزء ده من التجربة طلبنا من المجموعة ان كل واحد فيهم يسيب مصر الصغيرة اللي هو عايش فيها ويزور مصر الصغيرة بتاعت الناس التانية شرطنا الوحيد كان انه اثناء التجربه دي يشوف الدنيا بعينين اهل المكان ويتكلم بلسانهم هو طبعا حزب الكنبه من اهم مميزاته انه عنده هليكوبتر فيو شايف الاطراف كلها وهي بتتصارع او هي بتتعامل مع بعضها وهو بره خالص فشايف السيتويشن الى حد ما كامل يعني مثلا الكل يزور ارض الاشتراكيين وهم هناك يتكلموا بلسان الاشتراكيين ويشوفوا الدنيا بعينيهم المهم جدا في ارضنا هو العدل ان كل الناس آه، تاخد فرص متساويه تعالوا نسمع الناس قالت ايه لما زاروا ارض الاسلاميين وحطوا نفسهم مكانهم آه، صوابع الاتهام على طول موجهه لينا بان احنا متشددين ومتعصبين و... وبنخوف الناس حاسه ان آه، ان الناس كان عندهم عندهم اراء مسبقه ضدنا انا حاسه ان احنا كنا قعدنا لعصور طويله جدا مضطهدين محرومين ان احنا نقول راينا بتنتهك حرمات بيوتنا وكل حاجه دلوقتي لما جات لنا الفرصه آه، وفي ادعاءات ان احنا بقينا كلنا متساويين وان احنا لينا فرص في الحريه آه، انا شايفه حاسه ان احنا وارثين ميراث من الستيريوتايبنج اللي كان بيتقال آه، في العصور القديمه الكتيره واحنا مش مش عارفين نطلع من الاطار دوت بالنسبه للناس حسن نوايانا سالنا الناس دي ايه اللي عند الاسلاميين مصر الكبيره محتاجاه الايمان والالتزام يعني انا لو عندي ابن بحبه يبقى ملتزم منظمين جدا وعارفين عندنا ايه وعندنا جول مهما كان قدامنا ايه هنبعده عشان نوصل للجول تعالوا نشوف ايه اللي حصل لما المسلمين حسوا بالمسيحيين واتكلموا بلسانهم انا حاسس بان انا بتهم وكاني طابور خامس احنا ناس بنهاجر امريكا فاحنا بننفذ الاجنده الامريكيه رغم ان مصر دي بلدنا من 2000 سنه لما سمعت الهتاف اللي كان بيقول ارفع راسك فوق انت مسلم ان كان دي رساله ليا انت مالكش مكان في البلد ايه اللي مصر الكبيره ممكن تاخده من الارض دي قله الكذب الشديده لو مش عايز يقول لك يسكت ممكن يسكت لكن ما يكذبش لان قد كده هم متفانيين في العمل ومجتهدين المحبه مصر الصغيرة موجودة مش هنقدر ننكرها لكن مصر الكبيرة أهم هيفضل دايما في اختلاف وعمرنا ما هنقدر نشوف الدنيا زي بعض لكن مع الاختلاف ده نقدر نحط نفسنا مكان التاني نحس بيه ونحاول نتفهم احتياجاته مش هنعيش في أرضه لكن نقدر نزورها وندور على الخير اللي فيها وده هيمسح الحدود الوهمية اللي بين الأراضي دي وشوية شوية تصغر مصر الصغيرة وتكبر مصر الكبيرة لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك لا يهمني لونك ولا ملادك مكانك يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان أصوات مصرية تبان من بره مختلفة لكن أحلامها شبه بعض وإيمانها قوي ولما بنبطل نخون بعض وبنقدر نسمع بعض بنقدر نشوف الحكمة اللي ورا كل صوت ولما بنحس ببعض وبندور على الخير اللي جوه كل مصري الأصوات بتتجمع تاني وترجع لأصلها صوت واحد صوت مصر لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك لا يهمني لونك ولا بلادك مكانك يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان يا ناس